Коли я був малий, мені дуже подобалося дивитися на зорі. Але я завжди хотів знати про них більше. У мене такої можливості не було. Наш проект Астровізіум дає можливість майбутньому поколінню вивчати космос самого дитинства. Ми вже вдосталь надивилися на карту зоряного неба, але зараз хочемо бачити зорі ближче. В першу чергу для цього нам потрібен телескоп я дивлюся кіно вдома, тому що в нашому місті немає кінотеатрів. Дітям ніде збиратися. Вони збираються біля школи, а хочуть проводити час корисно, спілкуватися і дивитися освітні фільми. Ми б хотіли б відкрити кінозал саме у нашій школі, е, який буде називатися кінозал Дев'яточка. Моя донька Луїза навчається у Старобільській школі мистецтв. Разом з іншими дітками вона зіграла у мюзиклі про бродячих котів. Е, на жаль, в нашій школі мистецтв немає жодного мікрофона, жодної колонки е, та іншого обладнання, аби наших дітей почули. Я обдзвонила активних матусь, і ми створили команду, аби здійснити мрію наших дітей. Ми хочемо ставити спектаклі не тільки в нашій школі, але й показувати їх на різних сценах в інших містах і селах. Ми створили освітню краундфандингову платформу Gov для того, щоб сотні таких мрій стали реальністю. Адже якість освіти визначає те, в якому світі ми живемо завтра. Ми хочемо дитячий музичний театр на сході України. Я хочу, щоб у Костянтинівку знову повернулося кіно. Я хочу побачити зої. Ти можеш підтримати один з проєктів на платформі та стати частиною цих змін вже сьогодні.